Uite, afară începe să plouă în curând și este agitație mare, dar vreau să-ți vorbesc despre a liniști. A te liniști, de fapt. Uh, este în dicționar a te calma. Uh, inspirația vine de la șlefuitorul de diamante, un călugăr budist, care spune că uh, învățătorul lui i-a spus mai de mult că el să stea trei ani într-o cameră, în tăcere Uh, fără legătură cu nimeni. Și, într-adevăr, i s-a adus mâncare printr-o cutie și i s-a spus uh, să vadă ce simte, ce gândește și să scrie dacă, dacă asta simte. Și a scris o carte despre yoga, dar el spune că, în primul rând, s-a liniștit. Și mă gândesc că dacă și noi ne-am luat o, câteva ore de liniștire, în tăcere și uh, în uh, meditație, de ce nu, poate că am ști ce să facem imediat după și uh, agitația pur și simplu s-a risipit. Tu cum te liniștești de obicei? Ceau!